प्यारे विद्यार्थियों आज हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा क्या है मैक्सिमा का मतलब होता है मैक्सिमा को हम मैथ की भाषा में कहते हैं maximum value of of function और डोमेन ऑफ फंक्शन और मिनिमा मिनिमा जो है वो मिनिमम वैल्यू है वैल्यू ऑफ फंक्शन जिसको हम एफ कहते हैं दिस इज आर एफ हम एक ग्राफ बनाते हैं this is a graph zero और इसमें हम देखते हैं कि कहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है देखिए ये फंक्शन है ओके इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे this is x this is c this is function f c और this is Function c minus h function c plus h. This is c minus h and c plus h. अब यदि जो है हम यहां लिखेंगे we can say here maximum value of function uh, होगी कहां पे होगी at uh, c is equal to x जहां c जो है x के बराबर हो इफ यदि कोई थीटा वैल्यू है वैल्यू एट दैट पॉइंट पे हो एट दैट पॉइंट कहां पे जहां जो एफ सी है वो बड़ा है किससे एफ सी माइनस एच से ये तो है बिल्कुल ही सीधी सी बात है ये इससे बड़ा है बट एक और भी बात कही है कि जो फंक्शन है सी है वो बड़ा हो एफ सी प्लस एच ये तो बट ये तो बड़ा लग रहा है अगर सी एक्स के बराबर है तभी होगा मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की जब सी एक्स के बराबर अगर एक्स के यहां से हम मापते हैं तो अगर सी का फंक्शन लेते हैं तो वो उससे बड़ा हो जाता है इट मीन अगर सी एक्स के बराबर है तो इससे भी बड़ा होगा ठीक तो इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगा होगी maximum value maximum value uh, of function function अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हो सकती है अदरवाइज नहीं अब दूसरी कंडीशंस हैं दूसरे में भी एक ऐसे ही बना देते हैं हम ये वाई है ये एक्स है इसमें भी ये हमने सी ले लिया ये फंक्शन सी ले लिया अगर ये ऐसा स्लो बने और यहां फंक्शन सी प्लस एच हो और यहां फंक्शन सी माइनस एच हो ये है सी माइनस एच और सी प्लस एच तो मिनिमम वैल्यू और फंक्शन कहा होगी जहां पे at at the point c बराबर हो एक्स एंड इफ ये कंडीशन दे दी कि जो थीटा है एट दैट पॉइंट थीटे की वैल्यू एट दैट पॉइंट जहां पे function c less than function c minus h and function c less than function c plus h तो यह जो है मैक्सिमम वैल्यू भी निकल सकती है मिनिमम वैल्यू भी फंक्शन की निकल सकती है बट कुछ कंडीशन है कुछ टर्म्स है वो कंप्लीट होनी चाहिए okay thank you very much